灿烂的，hari kebangsaan Malaysia。哦马祖，哦马祖，是拉俊还是马祖？损了利益就叫杀戮，两子同时进出是马祖还是马祖？什么病毒，什么侵入？哦独立就是利益分得清清楚楚，普通人把命运交给别人只是套路，等待被宰，没有醒悟，没有监督。 秩是最好的手段，让你埋头不顾。法律让平民百姓为贵族让路。哦马杜，哦马杜，是 n 准还是马督？损了利益，就叫杀戮。两者同时进出，是马路还是马主？什么病毒，什么侵入？哦独立就是利益分得清清楚楚。你的财富，总有人为你牺牲付出。欢乐享福，没有能力来维护。 所有化为尘土。上等灌木等着败坏，等着破布。Five, four, three, two, one. Thirty-two seconds i n t h e flight. t h r e i q d f u e main e g i n e o o n will throttle back to. 放奴、趁奴、引奴、媚奴、无知奴、财奴、心 想读了想读书，不能批判不能解读，成立封闭国度。哦马毒，哦马毒，是马群还是马毒？损了利益，就叫杀戮。两者同时进出，是马路还是马堵？什么病毒，什么侵入？哦独立就是利益分得清清楚楚。马先生有什么秘密怕大家揭露？负重人如只是剧情广告套路。 巩固，让他铺好自己的国度。真正领袖不分种族，为全人类谋福。我马毒，马毒，是人种还是马毒？损了利益就叫杀戮，两者同时进出，是马毒还是马主？什么病毒，什么侵入？哦，独立就是利益分得清清楚楚。哦，马毒，哦马毒，是人种还是马毒？损了利益就叫杀戮。 两者同时进出，是马路还是马祖？什么病毒，什么侵入？哦，独立就是利益分得清清楚楚。Five, four, three, two, one. Oh.